大家好，是 Niki，欢迎来到我的频道。今天呢，我准备给大家去看一下美国的外卖员是怎么送外卖的，还有跟中国有什么不一样呢？那我现在已经准备好啦，那我们现在出门吧。 <laughs> 那我们现在已经抢到了一个工作啦，然后他会告诉你是去哪个，他会有地址，然后告诉你去哪里。 购物，这这个呢就是我们今天要拿的八样东西。这个呢就是我们今天要去的超市。也是奥乐福，这是奥活福。 So cool。然后我们现在在找这些东西，我们现在找的呢是这个，它是一个墨西哥卷。Yeah, here it is. Yeah。我们找到啦。Yeah, it matches. 大我买。 打到10？我们要，我们要拿十个，可是只有四个在这里。啊，好多人啊！在这里等。 chicken. Can you see it? Mm-hmm. Good, good, good, good. How many? Just four. Okay. Yay! We got it. Oh, I like how every time I do like the cups, it's always the opposite of what I can find. Really? So, so this time they actually want chicken, <laughs> but, but every time I do the order, they always want they always want chicken, but it's it's never there. But beef is, but now I can't find beef. Wow. So it's backwards. That's bad. Yep. I think beef tastes better. I think. It's just no sub, so. Yeah, I think. Yeah, I like beef. I don't like chicken. Yeah, that's weird. It's always a, it's always the opposite. Oh. 所以呢，这个方便面我们找不到，所以我们就嗯把它去除了。好，那我们现在去零食区哦。 Alright, soda. 的？我们现在去拿一下汽水哦。嗯。好，我们找到啦。 刚刚那个客户是发信息过来，然后确定一下东西，可能他想换一下东西吧。What's this? I like this one chicken. I already choose it now. 嗯，OK。Exactly. Because why not? 我们找到汽水了。How many do we need? Four。我们要四个这个。Very good. We're done. 好。好，那我们现在已经完成喽。我们现在去结账吧。还有，我们这个呢是是网上订单的。然后，如果它是网上，它有一个 online，还有一个是是普通的。如果你是普通的话呢，你就可以去。 去自己付钱就可以了。可是如果他是 online 的话呢，你就一定要去他们的 cashier 那里，收银员那里付账，然后他会知道怎么弄。应该是印度人吗？嗯？你是印度人吗？嗯，If you are. But then I can go switch it. Go back, you know where to go, right? Yeah. 这里有一个，我们刚才没有检查，有一个是盒子烂的，然后我现在去换一下。哦、Sorry， <laughs> 那一个， <laughs> 这个不错，拿这个吧。Welcome. I t Smells good. Smell chicken. behind you. r 好香啊，这个。超好闻的这个烤鸡。这个很便宜哦，就两个十块，就是五块钱一个，五块美金。Thank you. 好，我们终于买完了。一大车。 我们现在已经来到了这个客运门口这里。啊，他回来了！Alright，耶我觉得这个工作呢也是很好的，因为他对那些有其他工作啊，或者是。 一些学生啊之类的，因为他们需要上课嘛。然后，如果你只上去别的工作上几天的话，可能他们也不会请你嘛。然后，如果你有这个工作的话，你什么你什么时候上也可以。还有这个工作是对那些不想出门的人来说呢，就很很友好啦，因为你不需要出门就可以订到单，然后也可以跟那个外卖员沟通，然后他他就把货。 把食物啊什么的送到你家里，然后你就不需要出门了。